Bu günlər ayın ucu 8-dir. Hədiyyəni gözləyirəm, hələ gəlməyib. 12 Ekim gəlib çıxmalıdır. Gəlsin mənə sürprizmi eləyim. Aytən hələ xəbər yoxdur, elə bir onu hissi almamışam. Mən də quru-quru deyirəm, təbrik edirəm, təbrik edirəm falan. Görək də. Bəlkə də gözləyir ki, nəsə sürpriz eləyəcəm. Bəlkə də gözləmir. Ayten xanım, sizə paket var. Hə, bu günləri 8 martdır. Mən bütün qadınlara 8 mart bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Kişilərə də səbir diləyirəm. <laughs> Məncə biz ə, e, qadınlar üçün tək bayramlarda yox, adi vaxtlarda da hədiyyələr alıb onları sevindirməliyik. Mən şəxsən bunu edirəm və bəzən də paylaşıram. Ümumiyyətlə mən bu ə, e, qadın kişi mövzusunda çox danışmağı yox, e, adətən göstərməyi sevirəm və insanlar da görsün və görəndə yadlarına düşsün və bunun necə yaxşı bir şey olduğunu hiss eləsin və özləri də eləsinlər. Ona görə mən bəzən bəzi mövzular var, ə, gender bərabərliyi, nə feminizm. Bu mövzulara çox toxunmuram. Bəlkə nə vaxtsa toxunub danışaram ətraflı bu mövzularda. Amma çox vaxtı danışmaqdansa ə, görsədib əməl eləməyi mən daha üstün tuturam. Boş-boş kameranı qoyub danışmaq məncə heç bir şey həll eləmir. Heç nə də dəyişməyəcək ondan. Onsuz da ə, e, qadını döyən, qadını söyən adamlar bu videolara onsuz da baxmır. Onlar öz aləmlərindədirlər. Və ona görə ə, e, bizə baxan mədəni insanlara bəzi şeyləri xatırlatmaq və ə, e, canlı şəkildə göstərmək daha uyğundur mənə görə və mən ona görə belə videolarda Görsədirəm ki, yoldaşım məni aldı, mən yoldaşım üçün aldım. Biz ailə ilə getdik, belə e, gəzdik, dolandıq. Bir-birimizlə zarafat elədik. O mənə söz dedi, mən ondan nəsə icazə aldım. E, yəni bunu mən bəzən olur ki, daha evdə e, yemək də bişirirəm, e, e, ev də təmizləməyə kömək eləyirəm, öz yerimi özüm də təmizləyirəm, yerləri yığmağa da kömək eləyirəm. Yəni biz həyatı bölüşürük bir-birimizlə. Yəni o qadındır, o mənim arvadımdır, get bunu elə, onu elə, belə də deyil. Düzdür, elə də olur. Çünki yəni o mənə qulluq eləməyi sevir, mən də onun əlindən ə, e, masanın üstünə qoyulan şeyləri yeməyi sevirəm və bu qarşılıqlıdır. Mən də eləyəndə o sevinir, o eləyəndə mənə xoşdur, mən eləyəndə ona xoşdur. Yəni əgər yoldaş olsansa, məncə həyatı bölüşməyə razılaşdığın insanla gedib ailə həyatı qurursan, ə, boşanma haqqında fikirləşmirsən, ə, onun səhvlərinə göz yumursan, o sənə səhvlər və göz yumur. Ə, bir-birinizi necə deyilə başa düşməlisiniz. Bəzən ola bilər ki, bəzi əməlləriniz olar. Onun xoşuna gəlməz, onların üzərində işləməlisən, düzəltməlisən. Onun elədikləri sənə xoş gəlmir deyirsən, o üzərində işləyir. Yəni ə, Məncə belə olmalıdır. Biz belə eləyirik adətən. Ə, evdə ə, nəsə sporumuz da olur, amma yəni o da belə də yüngül 5 dəqiqə, 10 dəqiqədən sonra yaddan çıxır. Heç Nə o üzərindən keçir, nə mən üzərindən keçirəm. Nə o məndən küsür gedir, nə mən ondan küsüb gedirəm. Çalışırıq belə balansı saxlayaq. Yoldaşımla mənim çox belə ə, çətin günlərimiz olub. Biz amma heç vaxt ə, maddiyyata önəm verməmişik. Biz birbirimizə inanmışıq ki, hər şey el yaxşı olacaq. Biz hər şeyi bacararıq, biz istədiyimizi hər şey eləyə bilərik. Biz birimizi buna inandırmışıq və nəticə göz qabağındadır. Hmm, bu günləri mən ona dəstək oluram, o mənə dəstək olur iş barəsində. Məsləhət görürəm ki, kişilər qadınlara ə, e, inansın və deməsin ki, hə, mən kişiyəm, mən hər şey eləməliyəm, qadın işləməməlidir, qadın falan şey eləməməlidir. Ə, e, əslində qadınlar daha güclü olmalıdır. Çünki ə, e, Həyatın işini bilmək olmaz. Biz bu gün varıq, sabah yoxuq. Birdən bizim başımıza nəsə iş gələr. Ailə ə, e, yəni ki, ə, e, düşməməlidir maddi tərəfdən və qadın qadın əlində həmişə pul olmalıdır, qadın işləməlidir, qadının ə, e, öz gücü var, qadının gücü həmişə özündə olmalıdır. Mən belə fikirləşirəm. Mən bəlkə də kimsə mənlə razılaşmaya bilər, o şəxsi fikrinizdir. Amma Məsələn, mən istəyirəm ki, mənim yoldaşım ə, e, hesabımda məndən çox pul olsun həmişə. Yəni mən bunu istəyirəm və bəzən də olur, o elə də olur. Mən buna sevinirəm. Və inanıram ki, məsələn, mən 1 aylıq, 2 aylıq getsəm harasa, məsələn, bir işim olsa, evdə olmasa, mən bilirəm ki, yoldaşım uşaqlarıma da baxacaq, özünə də baxacaq, hər şey yəni ki, eləyəcək. Yəni o gücə sahib insandır. Ə, Belə nəsə çox dərinə girmək istəmirəm bu mövzularda. Sevmirəm də çox belə danışmağı. Belə, ə, videonun davamına baxaq. Dayan Məryəm, dayan, dayan, Məryəm, dayan, 5 dəqiqə dayan. Gəlin bu paketi açın. Gəlin bu paketi açın görək. Gəlin, gəlin, gəlin, gəlin. Necə baş verdi? Hə, indi oğlanlar var. Şərait yox. Ə, hə, buyurun açın görək. Məryəm, biraz ged o tərəfə canım. Girmisən bıçağın içinə, qurban sənə. Və bıçağı yığışdırsan canım, şərdir bu. Oba. <laughs> herhalde. Şey Greenhouse'da böyle bir şey isteydi. Ha. Mami. Hay Allah babama verse. Ha. Değil bebiş? Bir dakika. Mom, boy bear. Hmm? Boy bear. Hmm. Yay. Güzel, yaxşıdır. Geçen təbriklər. 8 martın mübarək. Sağ ol, Cenk. sağ ol. sıfır. Bebiş bak. Geçendi. Geçen gün yıldızdı. Hmm. Sıfır. Hadi. Çox təriflədi bu şirkəti. Hə, bunu da yazdadı uşaqlar. Solving gedəndə, gedəndə almışdı. Aytən mənə bir dəfə etdi ki, belə qollu istirəm saat. Mənim də yadımda qalmışdı. Onun üçün bunu aldı. Belə qadınlar 8 martınız mübarək.